Anem a veure una mica com, com es planteja. No? El codi ètic, he dit abans que era un document de 24 pàgines, és, és extens, no? diu en la seva presentació, el, el rector diu, home, es pot llegir tot de tira, no? com si fos una sinfonia, fa aquest símil, o es pot anar llegint parts de forma separada, com si fossin peces de jazz. No? I el que convida és precisament a fer una lectura dels temes que més te preocupin. No? Quins són els temes que més te preocupen? No ho sé, anem a veure quins temes conté. No? Després d'un preàmbul i uns elements bàsics del marc legal de la universitat, el que fa és parla en un primer bloc d'integritat. Integritat acadèmica, científica. No? Un segon, llibertat acadèmica, ho he comentat abans, coincideix amb un dels valors que, que us he esmentat. Tercer, responsabilitat professional, competència pedagògica, vol dir que si venim aquí a fer classe doncs, hem de hem de, eh, hem de ser competents amb el que fem, no? no podem pretendre que vosaltres sigueu competents en una sèrie de matèries si nosaltres no som les nostres. Hm? Altres aspectes, honestedat, un tema molt important, igualtat, privacitat i confidencialitat, respecte, conductes de risc personal i social. Per tant, una mica toca temes absolutament transversals i absolutament variats. No? Si fem un zoom d'alguna pàgina, per exemple, hi ha un, port, un parla de teoria intel·lectual i plagi, que és el tema que us comentava abans, és el tema que m'agradaria que quedés subratllat com a tema principal, que és un plagi. No? Copiar una pregunta, copiar un examen, copiar tres preguntes, eh, deixar-te copiar, <laughs> ser tu el que copies, és a dir, hi han multitud de situacions, no? un treball, no? perquè és un examen, no? eh, i aquí el que fem és, bàsicament, el plagi és apropiar-se d'idees, paraules, obres, no? o qualsevol altre element que de qui l'ha creat orig originàriament. Per tant, és una definició molt àmplia. No? I en aquest sentit ens mourem amb, amb, amb aquesta definició. No? Per tant, el concepte del plagi va associat a el que és una autoria intel·lectual. És una cosa que tu has creat, no? una cosa que tu has creat i, per tant, eh, qui te la prengui està infringint eh, un principi bàsic de creació i d'autoria. I aquest és el principi que mou eh, la definició del plagi que aquí tenim. No? Un altre zoom amb un altre aspecte, el, fin, el vuitè al final, parla de conductes de risc personal i social. Ens va costar uns quants anys eh, aplicar la normativa antitabac, per exemple, no? que no permet fumar en espais tancats i que, eh, diguéssim, deixa els espais oberts perquè allà s'hi pugui, pugui fer. En aquest sentit, eh, hi ha altres altres conductes, diguéssim, que, que també eh, volem erradicar de la universitat. No? L'altre dia tenia un, un col·lega que va venir als Estats Units, no? vàrem anar a dinar aquí baix a la cafeteria, i li va xocar molt veure cerveses a la nevera. No? Diu, ostres, mira, hi ha cerveses. Dic, sí, dic, si en vols una, agafant una entra amb el menú, no, no, no, no l'has de pagar a part. No? I a partir d'aquí eh, m'explicava, a la meva universitat seria impensable que hi hagués una nevera amb cerveses disponibles pels estudiants òbviament pagant, no? <laughs> Eh, a l'hora de dinar. No? Per què? Perquè, la, el, diguéssim, culturalment el, el consum d'alcohol està relacionat sempre amb, amb, amb actituds, diguéssim, eh, eh, molt delimitades des del punt de vista jurídic i fins i tot perseguides en algun moment. Sabeu que als Estats Units, els que heu estat als Estats Units, eh, fins als 21 anys no pots beure alcohol. És a dir, és, és una cultura absolutament diferent i ell li va xocar que hi hagués gent consumint cervesa a la, a la, aquí a la cafeteria i, i algun estudiant també bevent cervesa. I vaig dir, home, hi ha aquí a la cultura l'autocontrol. Si un estudiant consumeix molta cervesa, serem tots que li direm, noi, que estàs fent, no? Bé, aquests, és, per tant, diguéssim, són temes que, que estan inclosos en el que és el codi ètic, eh? m'agradaria que quedessin clars, us convido a fer una lectura, com deia abans, les peces que més us interessin, la part de, de propietat intel·lectual, integritat també, defineix límits clars i eh, la lectura que se n'ha de fer és absolutament eh, la que deia al principi, per promoure i per garantir la convivència entre els diferents grups. No?